নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লিবাৰঅফিছ বেছ সম্পৰ্কীয় স্প'কেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম কেনেকৈ অন্য ডেটা চৰ্চ অ্যাক্সেস কৰা হয় .odb ডেটাবেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় ডেটা চ'ৰ্চ চোৱা হয় আৰু ৰাইটাৰত ডেটা চ'ৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেছত অন্য ডেটা চ'ৰ্চ আমি কেনেকৈ অ্যাক্সেস কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে চোৱা স্বাগতম LibreOffice বেছ ডাটাবেছৰ বাহিৰেও অন্য ডাটা চ'ৰ্চ অ্যাক্সেস কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ই সেইবিলাকক অন্য লিবাৰঅফিস ডকুমেণ্টলৈ লিংক কৰাৰো সুবিধা দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে আমি লিবাৰঅফিস বেছৰ ভিতৰৰ পৰাই কোনো এখন স্প্ৰেডশ্বীট বা সাধাৰণ টেক্সট ডকুমেণ্ট অ্যাক্সেস কৰিব পাৰো আৰু সেইবিলাকক লিবাৰঅফিস ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টলৈ লিংক কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণৰ বাবে লিবাৰ অফিচ Calc ব্যৱহাৰ কৰি এখন উদাহৰণ স্প্ৰেডশ্বিট তৈয়াৰ কৰা যাওক ষ্টাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰি অল প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰক আৰু অফিচ Suite মেনু খোলক অথবা যদিহে অফিচ ইতিমধ্যে খোল খাই আছে তেতিয়া আমি এখন নতুন স্প্ৰেডশ্বিট খুলিবলৈ ফাইলত ক্লিক কৰি নিউত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত পিছত স্প্ৰেডশ্বিটত ক্লিক কৰিম এতিয়া স্প্ৰেডশীটখনত ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে কিছুমান চেম্পল ডেটা টাইপ কৰিম এই স্প্ৰেডশীটখন এটা ডিৰেক্টৰী লোকেশ্যনত লাইব্ৰেৰী মেম্বাৰ্ছ বুলি সেভ কৰক এই লোকেশ্যনটো আমি মনত ৰাখিম যিহেতু এই ফাইলটো পিছত আমাৰ উদাহৰণত ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি কেল্ক উইন্ডোখন বন্ধ কৰি দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া লিবাৰঅফিছ বেছৰ পৰা এই স্প্ৰেডশ্বীটখন কেনেকৈ একচেছ কৰিব পাৰি সেয়া চোৱা যাওক ইয়াৰ বাবে উইণ্ডজ ষ্টাৰ্ট মেনুৰ পৰা বেছ খোলক অথবা যদি লিবাৰ অফিচ ইতিমধ্যে খোল খাই আছে তেনেহলে আমি ফাইলত ক্লিক কৰি নিউ কৰিম আৰু তাৰ পিছত ডাটাবেছত ক্লিক কৰিম ইয়ে ডাটাবেছ উইজাৰ্ড খুলিলে ইয়াত আমি কানেক্ট টু এন এক্সিস্টিং ডাটাবেছত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰিম এই তালিকাখনত বেছে অ্যাক্সেস কৰিব পৰা বিভিন্ন ডাটাবেছ চ'ৰ্চ লক্ষ্য কৰক আমি ইয়াত স্প্ৰেডশ্বিটত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত নেক্সট বাটনত এতিয়া ব্ৰাউজ বাটন ব্যৱহাৰ কৰি আমি আগতে চেভ কৰি থোৱা স্প্ৰেডশ্বিটখন বিচাৰি উলিয়াম যদি স্প্ৰেডশ্বিটখনত পাছৱৰ্ড দি থোৱা আছিল তেনেহলে আমি ইয়াক দিব লাগিব ইয়াত এইটোৰ প্ৰয়োজন নাই নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰা যাওক এতিয়া স্প্ৰেডশ্বিটখনত এটা ডেটা চ'ৰ্চ হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰা যাওক আৰু সম্পাদনৰ বাবে খোলা যাওক ফিনিশ বাটনত ক্লিক কৰক এতিয়া ইয়াত এটা ডেটাবেস নাম দিয়ক লাইব্ৰেৰি মেম্বাৰ্স বুলি টাইপ কৰক সেভ এজ টাইপ লক্ষ্য কৰক ইয়াত কোৱা হৈছে ODF ডেটাবেস যিটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে .odb আৰু ইয়াক স্প্ৰেডশ্বিটখন থকা একেটা লোকেশ্যনত সেভ কৰক আমি স্প্ৰেডশ্বিটখন বেছৰ এটা ডেটা চ'ৰ্চ হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো এতিয়া আমি প্ৰধান বেছ উইণ্ডত আছো ইয়াৰ বাওঁ পেনেলত থকা টেবুল আইকনত ক্লিক কৰক Sheet 1, Sheet 2, আৰু Sheet 3 নামৰ টেবুলকেইখন লক্ষ্য কৰক। Sheet 1 খুলিবলৈ ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰক। আৰু এয়া হৈছে স্প্ৰেডশ্বিটখনৰ ডেটা স্প্ৰেডশ্বিট একসেস কৰাৰ এই পদ্ধতিৰে আমি ইয়াৰ পৰা কোনো সাল সলনি কৰিব নোৱাৰো আমি কেৱল ডেটা চাব পাৰো বা ইয়াত থকা ডেটাক ভিত্তি কৰি কুৱেৰি আৰু ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰো গতিকে হাল কৰিব লগা হলে পোনপটীয়াকৈ স্প্ৰেডশ্বিটত কৰিব লাগিব .odb ডেটাবেস ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো .odb ডেটাবেস তৈয়াৰ কৰিব পৰা আন আন প্ৰগ্ৰামো আছে যেনে openoffice.org LibreOffice বেছৰ ভিতৰত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে এইবোৰ বেছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব কোনো .odb ডেটাবেস ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমি বেছ খুলিব লাগিব আৰু টুলছ অপশ্যনছ লিবাৰঅফিচ বেছ আৰু ডাটাবেছ বাছনি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড ডাটাবেছৰ অধীনত নিউত ক্লিক কৰক ডাটাবেছ ক'ত আছে সেয়া ব্ৰাউজ কৰক আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰা নামটো যে শুদ্ধ সেয়া নিশ্চিত কৰক আৰু অ'কে বাটনত ক্লিক কৰক এতিয়া লিবাৰ অফিচত ডেটা চৰ্চ কেনেকৈ চাব পাৰি সেয়া চোৱা যাওক ইয়াৰ বাবে আমি বেছত ৰেজিষ্টাৰ কৰা উদাহৰণ স্প্ৰেডশ্বীটখন লোৱা যাওক এতিয়া ইয়াক আমি লিবাৰ অফিচ ৰাইটাৰ বা Calcত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো উদাহৰণ স্বৰূপে ইয়াক অফিচ ৰাইটাৰৰ ভিতৰত কেনেকৈ চাব পাৰি সেইটো চাওক প্ৰথমতে বেছ উইণ্ডৰ পৰা ৰাইটাৰ খোলক ইয়াৰ বাবে ফাইলত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত নিউ আৰু তাৰ পিছত টেক্সট ডকুমেন্টত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি ৰাইটাৰ উইণ্ড'ত উপস্থিত হলো উপলব্ধ ডেটা চ'ৰ্চবোৰ চাবলৈ আমি ওপৰত থকা ভিউ মেনুত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পিছত ডেটা চ'ৰ্চত ক্লিক কৰিম ইয়াৰ সলনি আমি F4 কি টিপিব পাৰো এতিয়া আমি উপৰৰ বাওঁফালে ৰেজিষ্টাৰ্ড ডাটাবেছৰ এখন তালিকা দেখা পাইছোঁ য'ত আমি এইমাত্ৰ তৈয়াৰ কৰা লাইব্ৰেৰী মেম্বাৰ্ছ নামৰ ডাটাবেছটো আছে ডাটাবেছটো চাবলৈ ডাটাবেছৰ নামৰ বাওঁফালে থকা প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰি ইয়াক আমি এক্সপান্ড কৰিম মানে বহলুৱাম আৰু টেবুলবিলাকো এক্সপান্ড কৰিম ইয়াত শ্বিট ওৱান টু আৰু থ্ৰী আছে শীত 1ত ক্লিক কৰক ৰাইটাৰ উইণ্ডৰ ওপৰৰ সোঁফালে আমাৰ ডাটা প্ৰদৰ্শিত হৈছে এতিয়া আমাৰ উদাহৰণ ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টত আমি কেনেকৈ এই ডাটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়া চাম যদি ওপৰৰ টেবুলৰ পৰা সকলোবোৰ ডাটা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহলে আমি প্ৰথমতে তাত থকা সকলোবোৰ ৰেকৰ্ড চিলেক্ট কৰিম ইয়াৰ বাবে প্ৰথমটো ৰেকৰ্ডৰ প্ৰথম কলমৰ বাওঁফালে থকা গ্ৰে চেলটোত ক্লিক কৰক তাৰপিছত Shift কী টিপি ধৰি থাকি শেষৰটো ৰেকৰ্ডৰ প্ৰথম কলমৰ বাওঁফালে থকা গ্ৰে চেলটোত ক্লিক কৰক লক্ষ্য কৰক যে সকলোবোৰ ডেটা হাইলাইটেড হৈ গৈছে এতিয়া আমি ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰি এয়া তলৰ ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টলৈ নিম ইয়াৰ পিছত আমি ইনচাৰ্ট ডাটাবেছ কলমছ নামৰ এখন পপআপ উইণ্ড দেখা পাইছোঁ ইয়াত ওপৰফালে থকা টেবুল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পিছত সকলোবোৰ ফিল্ড বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালৰ তালিকালৈ নিবলৈ ডাবল এৰ' বাটনত ক্লিক কৰিম ইয়াত থকা বিভিন্ন পছন্দবোৰ লক্ষ্য কৰক এতিয়াৰ বাবে আমি সাধাৰণভাৱে অকে বাটনত ক্লিক কৰিম আৰু এয়াই হৈছে ডকুমেণ্টটোৰ ডেটাৰ সম্পূৰ্ণ টেবুল ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল ফিল্ড সুমুৱাব পাৰি সেয়া চাম ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টৰ ওপৰলৈ যাওক আৰু দুবাৰ এণ্টাৰ কি টিপক আকৌ ওপৰৰ বাওঁফালে যাওক ইয়াত মেম্বাৰ্ছ নামে কলমত টাইপ কৰক আৰু তাৰ পিছত ওপৰৰ সোঁফালে থকা ডেটা সোৰ্স এৰিয়াৰ নামে কলমত ক্লিক কৰক এতিয়া ইয়াক আমি টাইপ কৰা টেক্সটৰ কাষলৈ ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰিম আৰু আমি ট্যাব কী টিপিম আৰু ফোন নম্বৰ কলমত টাইপ কৰিম আৰু আমি জানো কি কৰিব লাগিব নহয়নে বাৰু ওপৰৰ পৰা ফোন কলমটো ক্লিক আৰু ড্ৰেগ কৰি আনি আমাৰ টেক্সটৰ কাষত ড্ৰপ কৰিম ইয়াৰ পিছত প্ৰথম ৰেকৰ্ডৰ বাওঁফালে থকা গ্ৰে চেলটোত ক্লিক কৰি ৰেকৰ্ডটো হাইলাইট কৰিম আৰু তাৰ পিছত ডেটা টু ফিল্ডছ আইকনত ক্লিক কৰিম ইয়াক ওপৰৰ ফালে ফৰমেটিং টুলবাৰৰ তলত থকা টেবুল ডেটা টুলবাৰত পোৱা যায় লক্ষ্য কৰক যে ওপৰৰ টেবুলৰ ডেটা এতিয়া ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টত দেখা গৈছে অন্য এটা ৰেকৰ্ড আনিবলৈ আমি একেদৰে ৰেকৰ্ডটো হাইলাইট কৰিব লাগিব আৰু ডেটাটো ফিল্ডছ আইকন আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি লিবাৰ অফিচ ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত ডেটা চৰ্চ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেয়া শিকিলো ইয়াতে আমাৰ লিবাৰ অফিচ বেছত অন্য ডেটা চৰ্চ অ্যাক্সেস কৰা সম্পৰ্কীয় টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো কেনেকৈ অন্য ডেটা চৰ্চ অ্যাক্সেস কৰা হয় ডট .odb ডেটাবেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় ডেটা চৰ্চ চোৱা হয় আৰু ৰাইটাৰত ডেটা চৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ইয়াক national mission on education through I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াই সহায় কৰিছে এই প্ৰকল্প spoken hyphen tutorial dot o' r জিয়ে সঞ্চালনা কৰিছে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই টিউটৰিয়েল আগবঢ়ালে পল্লভ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ